А откуда сами родом? Родом из Сомской области, Полтавский район, село Красногорка. Краснодонка, да? Красногорка. Красногорка. Красногорка. Э, семья есть? Да. Дети? Да. Сколько лет? Девять месяцев. Девять месяцев? Девочка. Девочка, да? да. Э, сами контрактник? Нет, мобилизованный. Мобилизованный, да? А когда мобилизовали? А, повестку вручили 29 сентября, а Выехали мы 1 октября. И в плен попали когда? 6 ноября. 6 ноября, то есть почти месяц были в Украине. А где стояли? А, село Новоселовка или Новоселово? Новоселово, скорее всего, э, Луганской области. Угу. А, до мобилизации чем занимались? Работу, семья, дом. А кем работали? А, ПАО «Северсталь», получается, в городе Череповец. Я прописан там в Череповце. А, это большой завод, я слышал, да, Северосталь, да? да? Это, это кто, это один из олигархов русских, он да, да, да, да. А, кто, как? Э, да, я уже не помню. Там их два человека. Угу. То есть бетонщиком, плотником, короче. А сколько зарплата было на Северостале? Ну, по-разному. То есть от зависимости, как работаешь, каждый день работаешь или по часам, э, два через два получается, угу. ну, больше 50 точно. Больше 50 тысяч, да? А проживали в поселке? Нет, в городе. В городе, в Череповце, да? Да. Череповце, да. А жена ничем не занималась, ребенок, да, маленький? Ну, она в декрете у меня. А должность какая? На какую должность мобилизировали? А, номер расчета. Номер расчета? Это что? <laughs> Я не знаю. Ну, не знаю. Кто-то говорит стрелок, кто-то говорит помощник пулеметчика, кто-то говорит вообще не знаю. А что в руки дали? Автомат. АК? АК. Какого года? 96-го года. Угу. А вот как мобилизация вообще произошла? Ну, как мобилизация произошла? Кого-то с работы забрали. Не, мы о вас говорим. А, меня, получается, я служил по контракту в шестнадцатом году. Угу. Ну, я недолго, я расторгнул, получается. Э, у меня первая жена была старлей полиции, старший лейтенант полиции. Угу. То есть мы хотели в другой город перебраться, ну, то есть, и решили, ну, может, получится. Ничего не получилось, потому что там потребовали денежку, чтобы за место э, и устроиться деньги попросили. То есть, Коррупция? Да, да, да. Сколько да, хотели? 700 тысяч. 700 тысяч рублей, да? Да, да угу. чтобы на место. Ну, мы решили, у нас таких денег нету, и все. Потом я уволился, а, получается, в шестнадцатом году. А на контракте сколько платили? Где-то 30 с копейкой. Угу, угу. Уволились и? Уволился, устроился в «Магнит» поработал в магните, потом в охранах работал, в ЧОПах, там, как говорится, по-русскому кидали. Угу. Потом в красно-белом работал. В украинском языке тоже это слово есть, то же самое значение. Да? Кидала, да. Ну, потом на массажиста отучился, массажистом, то есть, и кабинет открывал свой, э, все было хорошо, потом развод. Все. Стреляем полиции. Да, да, да, угу. да. Был инвестором тоже, получается, кэшбэри. Может, знали? Угу. Вот, вложил туда деньги. То есть... Это интернет-торговля, да, кэшбэри? Ну, пирамида. Пирамида, да. Да, пирамида. Ну, то есть свои деньги я выдернул оттуда. Это <laughs> ну, слабо назвать инвестором, да? <laughs> Пирамида. Да, ну, все равно выдернул, выдернул, хорошо. Приехал на родину в Омск, к матери, то есть в деревню. Ну, как деревенская жизнь. Хозяйства у нас нету. Там птицы, куры, это а не хозяйство, так, как бы сказать. Ну, все, потом познакомился с девушкой в Омске, пожил, работал на нефтезаводе. Зарплата маленькая, получается. И решил на вахту уехать. На вахту уехал, вот, познакомился с другой девушкой семья, ребенок, ипотека. все. Ипотека, да? Да. Квартира э, ипотеки, да? Да, да, на жену взяли ипотеку, потому что у меня кредитов таких больших не было. Она взяла на себя, как бы сказать. Э, у нее кредитная история была, да? Да. Она кем работала? Ну, она на Северстале тоже э, поваром завещала, как, заведовала шеф-повара. Угу. Она повар пятого разряда, угу. получается. Познакомились на работе. Я понял. Ну и вот пришла мобилизация, да? Как это произошло все? Ну, как произошло? Повестка пришла? Да. Угу. Получается, с ханты мне позвонили, угу. вообще, как бы сказать, Евгений Леонидович, добрый день, я сначала не понял, голос знакомый слышал, да, да, это я тот человек, который брал вас по контракту, говорю, что вы хотите от меня? А вы где, говорит, находитесь? Говорю, далеко нахожусь ну, как бы сказать, ваш руководитель или работодатель там вам сообщит. Все, значение не придал, все, как бы сказать, мне, А потом мне старший брат э, позвонил и сказал, что в Кантамансийске всех повестки выдают, то есть там кипиш идет такой, что мне ну, капец. А, а, то есть я был на учете, состоял в Кантамансийске, в военном округе. А, надо было мне стать в Череповце, ну, на учет угу, военный. Ну, я пришел, чтобы встать на учет. Меня поставили на учет, и тут же, как бы сказать, повестку на. <laughs> То есть я такой в шоке, говорю, а документы, что, как? И, тем более, как мы многодетная семья считаемся, вообще не должны были трогать. А почему многодетная? Ну, три ребенка. А у вас три ребенка, да? Ну, не у меня, а совместный, получается, угу. три ребенка. То есть, все, как бы сказать. Там, говорит, разберутся. Приехали в Мулино, получается, Нижегородской области комиссии не было. То есть, и, ну, проходим, там, ребята, толпа такая. Жалобы есть? Нету. Здоров. Все. все вроде фига себе. Ну, как бы посидим, Мы думали, что вообще сюда за границу не переедем, а будем э, в Белграде, либо в Старом Осколе. А что говорили вам, где будете? Да никто ничего не говорил. Все в тайне было, как бы сказать. До последнего, вот, например, ходим а, там, э, строевой не занимались, а кто-то бухал, короче, ну, капец, <laughs> короче. Ну, сели мы где-то на 16-го, нас посадили в поезд. Сначала в одну сторону поехали, остановились, и, блин, ну, никто ничего не знает, куда мы едем, что мы едем, по телефону там смотрим, делогацию, куда мы вообще движет, никто ничего не знает, никто ничего не говорит. Потом в другую сторону приехали, вылезли утром, где мы, что, хрен его знает вообще. Погрузили на КАМАЗы, Уралы, и поехали. Куда едем? Проехали Старый Оскол. Ну, думаю, наверное, Новый Оскол поедем. Новый Оскол проехали тоже. И, то есть... Короче, понятно. А в плен как попали? А Но ну, только коротко очень. У нас, получается, ну, вот сцепление, я так понял, взяли. Угу. И, то есть, уже перед позицией, когда нам в оппозицию идти, и люди, получается, со двора, ну, то есть, э, поднимайте руки, то есть, получается. То что у нас боеприпасы с другой стороны вообще были, а мы чисто, что... А перед вами какие задания оставились? Ну, как нам сказал старший лейтенант, ну, ротный, типа, что вот наши там позиции были окопы. Угу. То есть, вот твой окоп, там ваш, то, то, короче, сидите, наблюдайте, ничего не предпринимайте. Все. наблюдение чистые, все. Стреляли? Нет. За целый месяц даже не стреляли? Нет. Мы только на полигоне постреляли раз, все. Я понял. Для вас это СВО или война? Я даже не знаю, что это вообще происходит. Вот сейчас для меня это, я, я не понимаю. То есть я в политику как бы вообще не лез никогда. Вот у вас своими глазами я увидел это вообще, ну как бы сказать, и страшно, и тут же, не знаю, мне жизнь дороже, дорого, как бы сказать. Я... А вы, вы говорите, политику не лезете, но вы же часть политики, в том, что приехали сюда. Ну, вы не хотели бороться за свои права? Вы, например, вы говорите, что мне должны были подходить под мобилизацию, что у вас многодетная семья и так далее. Ну, это там надо было все решать, а там никто не слышал. Даже документы не смотрели. Вот, ну, если вот получится, дай бог, что ну, обмен там произойдет, я зайду до человека, который мне это сказал, и все будет по-другому. Что вот. будете делать? Ну, то есть заявление на заявление, получается, это все будет. А думаете, чего-то добьетесь? Ну, не знаю. Но ну, Россия правовая страна или нет? Ну, зависит какой-то человек. Мне кажется, от человека это зависит. Как когда? Э -э вот здесь образование? Среднее. Среднее, да? да. Специальное? Или только школа? Школа. Только школа, да? да. А не думали куда-то идти учиться? После ну, школы? Ну, как бы сказать, э, я работаю. Мне проще работать и семья, все, учиться для меня это ну, как бы трудновато будет. Я ну, лучше работаю руками буду. Угу. Головой, как бы говорится. Ну, Учеба для меня, да, даже со школы как бы тяжко было. Угу. Не, я люблю писать, как бы сказать, да, там, я даже пересказать не могу. Ну, то есть я вот на работе вот, там учимся, например, чему-то, да, я пересказать не смогу, а выписать все смогу, то есть э, письменно, как есть. И много таких вот э, мобилизированных? Я не знаю. Я за себя говорю, за других я ничего не знаю. Я понял. Жена что говорила, когда шли? Плакала, что она говорила. А вот я вот, э, вот вы говорите, там никто ничего не знал и так далее. Я иногда мне в Ютубе выбрасывает, вот э, там Россия, там это 24 у вас есть. Да, ну, то есть э, Ютуб мне подтягивает тематику, которой я условно интересуюсь, там еще какие-то каналы, вот там как провожают мобилизированных, там, ребята, возвращайтесь с победы, вот это все, телега вот это. Ну, российская. Ну, это да, там в ТикТоке даже были такие, что ну, с флагами там провожают и так далее. Ну, Встречают, провожают, типа как герои. Что об этом все думаете? Я ничего по поводу этого ничего не понимаю ну, Вы говорите, я политика не интересуюсь, да? Но ну, вы на выборы ходите, голосуете? Я с 18 лет не голосую. А почему? С армией. Почему? А, а толку-то? Мне кажется, ну, там уже все, уже за нас все проставлено. Россия свободная страна? Не знаю. Не знаю. Свобода слова есть? Я, я так думаю, что нет там свободы слова. Диктатура? Я думаю, что да. А вот смотрите, вот, э, вот что вы делаете в Украине? Вот вы лично. Ну, мобилизация и так далее, это все можно там я человек подневольный, вот что вы лично делаете в Украине? Вот что русские делают в Украине? Не могу сказать. Ну, то есть, ну, попала я сюда, не сказать, в плен, не в плен, что живо-здоровый, то уже хорошо. Ну, вот понимаете, вот много таких мобилизированных, да, вот их там, там 300 тысяч или полмиллиона, и все они сюда приехали. Вот что они делают? командование вам говорило, что вы должны здесь делать? Ну как, что, вообще не объясняли? Командование, как бы сказать, с нами не разговаривает. Ну что, вы, типа, вы, как... Как, как, вы, как кушано мясо. Вот сказали там сидите, сидите, все. Без команды ничего не делаете. Вот и все. Как пушечное мясо, как быдло масса, да? Как бы сказать, я, я понял, что да. Когда приехали, получается, в поселок, я понял, что да. Потому что наши даже командиры, наши даже позиции не проверяли. Здоровый ты, нездоровый, рации, рации не было вообще. А кипировка как? Ну, как кипировка какая, берцы, штаны, бушлаты, вот эти вот, э, каска, да и бронежилет. А сколько обещали платить? Ну, понаслышкам, там что-то 100 с лишним тысяч. А сколько, что, я даже не знаю, я не знаю. Но что-то вы подписывали, какие-то документы, оформляли на какие-то карточки? Ну да, там как бы оформление, чтобы куда-то когда перечислялись деньги, что и все. А какая зарплата, что это, я даже не знаю, какая там зарплата. Потому что телефоны у нас подобрали, э, когда в плен брали. То есть mm -hmm. симки, симки не работают. То есть... Что думаете об Украине вообще? <laughs> Я ничего не думаю. Ну, кем для вас украинцы есть? Вот были, да, перед мобилизацией. Я знаю одно, что, что у, меня, я, у меня два товарища, э, как бы сказать, и, ну, познакомился по контракту, когда мы служили, то есть нормальные mm -hmm. пацаны, то есть общались, и все. А сейчас тишина, затишье, я даже не знаю, где они, что и как. Они в Украине жили? Они, получается, где-то рядом с Крымом, угу. Севастополь. Севастополь – это Крым. Ну. Что думаете о том, что Россия забрала Крым? Я не знаю, что я думаю. Ну, вы же все-таки гражданин Российской Федерации. Ну, я гражданин, а кто там что Крым забрал, мне как-то... А вы, не, а вы, например, не понимаете, что вы вот часть вы говорите, я политика не интересуюсь, но вы часть политики российской. И то, что вы здесь пребываете, это тоже часть российской политики. И то, что вы попали в плен, мобилизированы были и так далее. То есть вы как бы руки-ноги российской политики. Вы лично. И вот эти все другие. Этого понимания нет? Россиянам что-то хотите сказать? Я <laughs> россиянам ничего не хочу сказать. А украинцам? Могу только родственникам привет передать. Родственникам привет? У вас, ну, как бы, да, вот э, я разговариваю, честно вам скажу, вот я с, с многими мобилизированными не разговаривал, ну им как-то пофиг, да, ну, они как бы за свою жопу переживают только, да. Вот не смогли сказать «нет» там, да, и у даже как бы никакой жалости и как а бы стыда да. перед украинцами нету. Другая страна, суверенная, да, вот много горя русские принесли. Вот только, да, вот эти свои долбанные 50 тысяч, чтобы зарабатывать, да, вот там семья, дети, вот, как ну, как какого-то сознания, как бы гражданского нет, вообще ни хрена нет. Признают, что живут в диктатуре. Ну, а если, как там говорят, если ты не, не пошел по повестке, все, тебе там тюрьма, все и так далее. Зачем мне это надо? У меня дочка маленькая, чтобы она видела, что отец за решеткой, что ли, э, где-то что-то. Некоторые, много, не то что некоторые, большинство украинцев уже никогда там отцов своих не увидят, ну. матерей, через русский, россиян. А вы боитесь там решетки у себя. Ну, то есть, как бы лучше идти убивать, воевать, чем... Ну, лично за себя я могу сказать, что я никого лично не убивал. Да мы не говорим лично, да, вот э, это не то, что лично, да. Вот как бы все понимают, что вот не понимают, что они здесь делают и так далее. Но нет, не могут, сказать у себя в стране, да. Зато в другую страну они, они заходят без проблем. И пока в жопу с, снаряд не прилетает, ничего не понимает. Ну, это какое, я не знаю. В 21 веке то есть, ну, приходит понимание, когда заходит в другую страну. В чем эта проблема? Вы там не могли там сказать, например, у себя в военкомате, слушай, чувак, вот мне нравится там работа на заводе, у меня жена, дети, все, пока. Зачем а... мне эта Украина? Ну, я же не думал, что на Украину попаду. То есть я вообще не думал, что я вообще попаду куда-то либо. У меня я не прошел бы комиссию по здоровью. Что со здоровьем? Ну, у меня со спиной проблемы после аварии, угу. получается, с дисками и колено правое тоже после аварии. Ну, это тоже, например, жена что говорила, когда брали? Патва, да? Ну, я когда пришел с поездком, вообще в шоке. Говорит, как так, что вообще? Вот документы все бери, и Пришел, мне сказали, там будет комиссия, там разберетесь. И все, мы приехали, там, «Ну, здоров, здоров, ну, тут, говорит, никакой комиссии не будет, ничего. Пришел в штаб, получается, ну, там, в этом, там, полканы, полкан был, а, майоры и капитан. Я поднес документы, говорю, что ты, говорит, мне это свешь? И все. Ну, вот элементарный вопрос. Ответ, то есть. Хотя можно было бы, конечно, ну, уехать, но опять же, там, опять же, в розы попадали и все. Ну, и что бы было? Ничего бы не было? Да. Может быть, ничего не было. Путина поддерживать? Путина? Я за него не голосовал с 18 лет. Ну, не голосовал, это понятно, но поддерживать или нет? Вот политику. Нравится правительство? Я в политику не лезу, я ни за кого не хочу, там, ни за, ни против. Я вот на, свой, на, ну, на своей территориальной, то есть не трогайте меня и все. Но политика тронула вас? политика тронула. Всех вам тронула. Как закончить войну? Как закончил войну? Как закончить войну. А, как закончить войну? Я думаю, нужно это как-то сообща. Потому что... А, а, а как с россиянами вообще разговаривают? Ну вот, они считают свой народ быдлом. Просто мобилизировали, вы пошли. Ну то есть у них как бы живой силы куча. Ну, ну, как я... Вас, вас так много, вас так много таких, ну вот, грубо ну, говоря. Просто, например, я наслышал там, что очень много, типа один процент только. А, просто, а где элита-то эта вся, которые там альфа, не альфа, это все. Кто-то говорит, уже все, их там нет. Кого нет? Ну, спец э, специальные там, назначения там рода. Ну, а, вот войска? Да, да, да. да. И? А где они? <laughs> Почему мобилизованных взяли? Где, где это все? Не ну, в этом вопрос. Вопрос в этом, как закончить войну. Ну, то есть Путин ну, хочет продолжать. Ну, как сообщать? Нет, я не знаю, просто что в России творится сейчас на данный момент. Не очень, что, я, не знаю, не очень, что помогало. Кто-то из вас говорил, если проснуться через сто лет, то в России будут делать одно и то же, пить и воровать. Но... Было такое? Возможно, и было. Я думаю, что там глобально ничего не поменялось. Может быть. Просто хочется, чтобы это закончилось. Мы ну, с кем не разговариваем, ведь когда это ведь все закончится. Так остановите это, не идите воевать. Никто ничего не знает. Остановите это, просто не идите воевать. Все типа против, но если скажут, они идут.